Ora então malta, vamos lá para mais um Road Talk, já sabem como é que funciona, o comentário com mais likes e com mais respostas, é o tema que eu abordo no, no próximo vídeo, e o comentário com mais likes no último, e com mais respostas a esse comentário, foi do Extremo, o Nick tinha letras e números, mas eu acho que ele queria dizer Extremo, e ele pergunta o que fazer nos motores mais pequenos do género 1300 TDI, 1400 TDI, isto nos motores diesel. Ora, o que fazer para modificar é exatamente o mesmo que os outros motores mais, mais fortes. A potência irá ou não é ficar mais abaixo, porque o motor também é uma gama mais abaixo, motorizações mais, mais baixas. Mas eu estou a entender a pergunta como uma modificação mais básica para começar, só para o carro ficar mais, uh, como se diria, desemborrado, para o carro desenvolver um bocadinho melhor. Então, a minha opinião, lembrando sempre, é as minhas opiniões. Perguntam a mim, respondo eu. <laughs> seria começar por uma eletrónica, numa casa de confiança em que vos medem o carro, dá, imaginem, 100 cavalos, fazem a eletrónica, dá 120, 130, ou o que for, vão testar o carro, vão ver como é que ele funciona e fazem tal e eletrónica à vossa medida e testam o carro e dizem, ah, sim senhor, isto assim está bom, a potência está a entrar onde eu, onde eu queria e a, a embreagem não treme, não está a forçar muito o binário em baixas e é assim que eu que eu quero. Se ainda assim, depois quiserem um toquezinho extra, podem sempre melhorar a admissão, pôr por exemplo um KN de caixa, fazer uma puxada melhor à rua para apanhar mais ar fresco, melhorar a linha de escape, dimensões maiores, há carros turbo que mesmo assim a dimensão de escape é reduzida e que aumentando um pouco o diâmetro o fluxo é logo muito melhor e o carro aumenta significativamente a potência juntamente com a eletrónica e a admissão. Este PEC 3, admissão eletrónica e modificação de escape, seja qual for o, o carro, mesmo esses motores mais pequenos, 1.4 TDI, o, CD, o 1.3 CDTI, vão sem dúvida ficar mais divertidos, mais rápidos. Se a eletrónica for bem feita, a andar em condição devagar, vai ficar a gastar menos, andar rápido vai ficar a gastar mais, como é óbvio, mas em condição mais básica, devagarinho, tranquilo, vai ficar a gastar menos, se repito, se for numa casa em condições. Se for aquele chapa 5, assim toma lá mais 30% de gasóleo para cima, aí, aí a coisa complica. Aí <laughs> fica a fazer uma fumarada, e a andar mais sim senhora, mas não fica, digamos, 100% eficiente. Tá malta, Espero que tenham curtido mais este Road Talk, aqueles vídeos rápidos que eu faço a caminho do, do trabalho, ao ouvir. Uma boa maneira de conseguir entrar aqui em contacto convosco, tirar dúvidas, conhecer-vos melhor, vocês conhecerem-me a mim melhor. Já sabem, na descrição está as plataformas de apoio, o Facebook da página, qualquer mensagem que queiram é para a página, mandem-me para, para, o meu pessoal, que aquilo está lotado, não recebo mais nada, nem sequer vejo porque não recebo. Uh, mandem tudo para a página, para o e-mail, para marcar reviews, o que quer que seja, está aí tudo em baixo. Fiquem bem. Dash! <laughs>